Nyere TV-től, Turóci Erika vagyok. Szeretném bemutatni Csetnecsi Csillát, aki nemrég a Siketek Nemzetközi versenyén vett részt. Hogyan is került oda? 2009-ben a Magyar Szépség Királynő választáson Lé Adrián nyert el a koronát, utána idén 2011-ben a Magyar Szépségverseny választáson Csetneki Csilla nyert, a Hallok Egyesület által szervezett Hóvirág Bálon. Élet a királynő. Nem régen, július közepén részt vett a Miss Def International választáson Floridában, Orlando városában, és mi lett ennek az eredménye, erről most fogunk majd beszélgetni. Olvastam a Facebookon, hogy nyertél valamit, mesélj erről egy picit. Igen, megnyertem a Miss Bikini címet. Ez egy egyéves honlapszerződéssel jár együtt, amin a fényképeim fognak megjelenni. Valamint nyertem egy egyedi tervezésű jogat és némi készpénzt. És közönségdíj nem volt? Nem volt közönségdíj, mivel a, nagyon sokan online nézték a versenyt, és azért nem lehet volna, nem tudták volna megoldani azt, hogy a szabadás lebonyolódjon. Meg tudnád mondani, hogy mi lett az eredménye a versenynek első, második, harmadik helyezett? Igen, az első helyezett Jamaika lett, a második fejezet, vagy első udvarhölgy, ha mondhatjuk úgy, Brazília, a második udvarhölgy Franciaország lett, és a harmadik udvarhölgy pedig Korea. Ki támogatta az utazást? Gondolom a Halok Egyesület támogatott ebben. Kísérővel utaztál, vagy egyedül? a Hallókör Egyesület sajnos nem támogatta az utazásomat, egy biztosító cég támogatta a repülőjegyemet, valami nekem és a kísérőmnek is kifizette az utasbiztosítást. Kísérővel utaztam, igen, a család közeli barátja jött velem, Kajus Mari. Hát jóformán a utazásnak a 80%-át zsebkézből finanszíroztam. Nagyon sok rohanemben részt vettél, bikiniben, stb. stb. És volt egy különleges piros estéi ruhád, az valaki varta neked, vagy te vetted valahol? A Szabó Gergő divattervező varta nekem, kifejezetten az én alakomra csinálta. És az utóni szeretném neki köszönni. A bikinit, amit hordtunk, azt egy kinti amerikai divattervező csinálta nekünk. Meg kellett magunkat mutatni nemzetközi viseletben, illetve volt produkció, és ahhoz mindenkinek a saját produkció, a saját ruhát kellett vinnie. De volt kint egy divattervező, aki felkért minket arra, hogy mutassuk be az ő ruháját is. Bűvészkedtem, hasonló dolgot adtam elő, mint a hóvirágbálon, de azért egy picit megspékeltem. Hogyan érezted magad az egész rendezvény alatt? az első naptól kezdve az utolsó napig. Nagyon jó volt, nagyon örülök, hogy eljuthattam oda, nagyon sok jó barátot szerezhettem, főleg az európaiakkal szeretném és fogom is tartani a kapcsolatot. A svéd és a francia lányt emelném ki, ővelük napi szinten beszélgetünk. mikor megnyerted a 200 dollárt, plusz a weboldalas munkát, emiatt képes vagy kimenni Amerikába? Igen, hogyha lesznek felkéréseim, akkor mindenképpen kimennék Amerikába, a divatbemutatóra, vagy éppen egy fotózásra. De azt mondta a hölgy, akitől nyertem a díjat, hogy valószínű, hogy lesznek Európában is munkák. A Magyar Szépségversenyre kihívott meg magatól vettél részt? Esetleg korábban vettél részt már szépségversenyen? Ez volt az első szépségverseny, ami részt vettem. Lé Adrián hívott meg, mert vele együtt jártam egy középiskolába, és onnan korábban az ismeretség de most augusztusban lesz egy Miss Hungary választás, amire megyek, és a hóvilágbálon kaptam ezt a nyereményt, hogy nem kell részt vennem az előselejtezőn, hanem rögtön az elődöntőbe vagyok. Gratulálok és sok sikert kívánok hozzá. És egy más kérdés is feltennék. 22 éves vagy, és most mit tanulsz? A Budapesti Kommunikációs Főiskola Heller karán tanulok turizmus vendéglátást, most vagyok harmadéves, és rendezvényszervezésre szeretnék szakosodni. Nem, iskola az első, mindenképpen diplomát szeretnék, és emellett, hogyha van idő, természetesen vállalom a munkákat buta vagy, siket vagy nagyot halló, hogyan lettél hallássérült? Amikor megszülettem, én egészséges voltam, és három éves koromban vesztettem el a hallásomat egy influenza járványnak köszönhetően. A halló idegeimet támadta meg tulajdonképpen, és ezért vagyok hallássérült, nagyot halló. Igen, hallókészüléket használok, ha mondhatom, azt minden nap, minden percében, minden órájában, mindig rajtam van. Igen, tudok vele telefonálni, és teljesen jól értem a beszélgetéseket. A mai csúcs technológiának köszönhetően az idei év legjobb hallókészüléke, ami a fülemben van. Hallani hallok, fölismerem például édesanyám hangját, de ahhoz, hogy értsem, ahhoz igénylem azt, hogy szemben forduljon velem. Igen, tudok szájban olvasni magyarul is és angolul is. Mikor ismerkedtél meg a jelnyelvvel, és mióta használod a jelnyelvet? Hát igazából nagyon közelről februárban ismerkedtem meg, amikor volt a Hóvirágbál verseny. Használni akkor elkezdtem tanulni egy kicsit a magyar jelnyelvet, de igazából júniustól intenzíven nemzetközi jelnyelvre tanítottak, mert azt kellett a kinti amerikai versenyen. Szerintem a jelnyelv az egy nagyon jó dolog, mert a siket nagyot halló társadalom ki tudja fejezni magát, és tudnak kommunikálni. Persze támogattak a szüleim, sőt még meg is kértek, hogy egy-két dolgot tanítsak meg. Például, hogy hogy van az, hogy milyen nemre, vagy hogy jó reggelt, jó napot, milyen alap dolgokat szeretnék volna megtanulni. Korábban is támogattak a szüleim, csak nem volt olyan szituáció, hogy kellett volna tanulnom a jelnyelvet. A nemzetközi jelnyelvvel mi a helyzet? Szerintem könnyebb, mint egy beszélő nyelv, mert ugye van benne egy jelen, egy jövő és egy múlt idő, ezért sokkal könnyebb megtanulni. Más nyelveket is beszélsz? Igen, angolul, valamint németül beszélek. Nem volt nehéz megtanulni az idegen nyelveket? De nehéz volt, mert a hallás utáni szövegértésnél voltak problémáim a hallókészülék miatt, de sokat gyakoroltam, és így sikerült elérnem azt, hogy most már játszik könnyedséggel megy. A jelnyelvhez egy különös gondolkodás kell, hogy azt tudjam eljelenni, amit mondani szeretnék, ezért szerintem a jelnyelv kicsit nehezebb. Viszont a beszélő nyelvben sokkal több igeidő van, a ragozások, egyeztetni a főnevek, alanyja, állítmány, ez, ez szerintem nehezebb. Az utolsó kérdésem. Mi jut eszedbe arról, hogy, hogy mi az az Amerika, mi az Amerika számodra? Sztárok, csillogás, nagy autók, és hát a végtelen nyugalom sokkal lassabbak, mint az európaiak. Mi sokkal gyorsabbak vagyunk, sokkal gyorsabban pörög a gondolkodásunk is. Tetszik Amerika, de nem költöznék ki, nem, nem az én világom. Sajnálom, hogy nem sikerült bejutnom az első tízbe a szépségversenyen, és nem nyertél. De nagyon gyönyörű lány vagy. Köszönöm szépen. Úgy tudom, hogy Amerikában tartották meg a születésnapodat. Utólag is sok boldogságot szeretnénk kívánni a Jel nevében nekem. Köszönöm Most hány éves vagy? 22. Köszönöm szépen az interjút! augusztusra. Sok sikert kívánok neked! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindent! Én is köszönöm!